assalomu alaykum aziz tinglovchi kanalimizga obuna bo'lib videolarimizga layk bosish esingizdan chiqmasin layk bosgan insonlardan Alloh o'z marhamatini ayamasin bir bo'lgan voqeani bir kelinchakning nomidan aytib bermoqchiman men kelin bo'lib tushgan xonadon egalari tashqaridan juda ahil birovni dilini og'ritmaydigan ko'ngli bo'sh insonlarga o'xshar edilar lekin niqoblar to'ydan keyin yechildi aft basharalar to'ydan keyin oshkor bo'ldi men astag'firulloh deyishdan charchamay qo'ydim turmush o'rtog'im chekib ayvonda yotar uning akasi o'z xonasida televizor ko'rib o'tirar keksa qaynonam hovlida xaskash olib tomorqalarni tozalar falaj bo'lib yotib qolgan qaynota esa suv beringlar deb baqirganda unga labbay deydigan va suv beradigan mard topilmasdi avvaliga boshim tinib shunaqa odamlar ham bor ekanmi deganman so'ng sekin asta ko'nikishni boshladim to'yimdan ko'p o'tmay bir kuni ovsinim baliq qovurib qaynotamni xonasiga olib kirib ketdi na qaynonamni va na boshqalarni chaqirdi hayratim oshdi qaynotam go'rkovlik qilgan ekanlar bir paytlar keyin bu ishni mullakam davom ettirgan erim esa akasiga yordamchi kunlar oylar yillar o'tdi yoz mahali hovli ko'chaga suv sepib uyimga kirib ketdim soat ertalab 6 oltilar bo'lib qolgan edi derazam ochiq hali hech kim uyqudan turmagan bir payt qaynonam meni chaqirib qoldilar suv kelibdi tashib oling dedilar alamdan o'tirib yig'lab yig'lab oldim o'shanda yetti oylik homilador edim uyimizda ikkita erkak bor qaynonam o'g'illarini chaqirmay tug'ishi yaqin qolgan kelinini chaqirganlari menga alam qilib ketdi chelakni olib qo'shni tarafdan to'rt besh marta qatnab suv tashidim so'ng hammaga nonushta tayyorladim choydan keyin yig'ib terib soat to'qqizlar atrofida xonamga kirib ketdim qaynonam yana chaqirdilar mullakangizga osh isitib bering ertalab u faqat osh yeydi dedilar mullakamni bora bora yomon ko'rib qoldim ovsinim ertalab ishga ketadi erini choyini tayyorlab ketmaydi hatto ham erimga ham uning akasiga kun bo'yi xizmat qilish meni ortiq asabiylashtiradigan bo'lib qoldi sabrim tugab qaynonamga gap qaytaradigan bo'lib qoldim faqat birov o'lsa qabr kavlashadi boshqa payt esa uyda g'irt bekorchi dam olib yotishadi ularni hech birini namoz o'qiganini qur'on o'qiganini ko'rmadim erim to'ydan avval men va onam namoz o'qiymiz degandilar lekin hammasi yolg'on edi oilamizda hattoki tahorat qilgan odamni ko'rmadim ramazon oyi keldi har tugul ro'za tutadiganlar topildi erim ramazonda ro'za tutishni boshladilar taroveh namozlariga qatnaydigan bo'ldilar ramazon tugagach esa hammasi yana o'z holiga qaytdi farzandim sakkiz oylik tug'ildi qaynotam yotgan yerlarida ko'p siyib qo'yadigan bo'ldi kunda 3-4 marta choyshab almashtirardim o'sha kuni ham kir ko'payib ketib qo'lda ko'p kir yuvgan edim mag'zavasini esa takror takror ko'tarib hovli orqasiga to'kib kelardim kamiga ovsinim paxtaga ketgan eri va bolalari menga qolgan edi nimjon kasalvand bola bilan shifoxonadan chiqdim shu bilan bolam yaxshi o'smadi bora bora hayotimda erimning hurmati kamayib ketdi mullakamni esa gapirmasam ham bo'ladi g'irt to'nka ko'chada supada yotadi o'lik o'lik kutib nashasini chekib bo'lib menga baquvvat ovqat qilib ber deydi mozordagi ehson qutisiga yig'ilgan pullarni olib o'ziga ishlatadi suyuq ovqat qilsam to'polon qiladi xonamga kirib yig'lab yig'lab olaman qo'limga qur'on ololmayman imkonim bo'lmaydi ota onamga necha marta shikoyat qilmoqchi bo'ldim lekin taqdirim shu bo'lsa ular nima ham qilib berishar edi to'qqiz yil o'tib qaynotam vafot etdilar oilaviy muhit o'sha o'sha mullakam hali ham xotinini ishga jo'natib mendan xizmat talab qiladi bir kuni urushib ketdim yaqinda esa portladim men sizga oshpaz yoki xizmatkor emasman o'zimni 3 ta bolam bilan ishim yetarli xotiningizni uyda olib o'tiring menga nomahramsiz dedim mullakam esa senga aka bo'laman kelinsan xizmatkorsan kerak bo'lsa qilasan deb javob qaytardi hozir gaplashmay qo'ydim gaplashsam hazilni ham oshirib yuboradi ishtonimni og'ini tikib ber deydi qachondir bular ham chiqib ketar alohida ham bo'larman lekin qachon bolalarim uchun sabr qilyapman to'lib toshib ketdim mullakam va xotinini ovozini eshitsam bo'ldi oyoq qo'lim titrab mazam bo'lmaydigan bo'lib qolganman chunki ovsinim eriga gijgijlab janjal chiqargani chiqargan bu uyda yashagim kelmaydi ota onam esa qarib qolishgan qayerga ham boraman taqdirim shu bo'lsa nimayam qilaman boshqa ilojim yo'q olloh o'zing sabr ber